有三位朋友问说：“请问政府推动民生公共物联网到今天是不是已经累积足够的资讯了？是不是有小组印象深刻的应用成果？那无法延续的专案要要怎么样子退场啊？”嗯，当然有非常多故事可以。 地学空灾都有非常多的资料。那我自己印象比较深刻的是呃，上课时间补吧，就是他是呃之前那个紫报在哪里的那个作者，然后去把呃空屋视觉化，空气品质视觉化，就是所谓紫报就是 PM 二点五的那个呃量超过某个标准嘛。那所以它就可以去带来很多就是一般人都可以讨论空气污染这件事情，所以它跟就是民间的运动等等都非常容易结合。那 他等于就把这样子的一种想法，呃，能够看过去的哪一个时间点发生了什么事情，因此空气品质怎么样，或至少没有办法因此，然后空气品质怎么样，呃的这些说明让大家很容易的分享，因为。 以前就是只有就是气象预报或气象局的一些网页的时候，但很容易分享当下的，但是很难去分享一个完整的故事。那自然时间部就是把这个去套用到呃就是水啊，不管是盐水啊或者是水的品质啊或怎么样，那他们也就有类似空气盒子一样的叫做水盒子的这这个做法。那目前这个团队就是同样像自时间部、自保在哪里等等的这些朋友所谓的 Last 社群，那也正在。 就是跟些生共物联网。 等于是说变成他的资料提供者，那这是让我特别高兴的，因为呃这里面不是说所谓累积足够资讯，不是说我们说了算或者环保署说了算，应该是实际在用这些资料的人说了算。那如果他们觉得哪里有空缺的话，也不一定是要等我们去采购呃新的设备，他们自己身上也有很多设备，就可以直接装在那个当地，然后去帮忙整把这个拼图拼得更完整。所以他们这次在综合媒体的综的提案就是去。 找的应该是头前溪吧，就是某某一道溪。那他去跟着这个那一滴水，就是从水的源头，然后呃一路到就是出海口。那中间经过了什么？它的水质、它的水量、它跟旁边的呃农地的互动啊，等等等等。那他这边只要有稍微缺漏的部分，他们自己就用公民科技的力量去把它补上。那我觉得这是一个非常好的事情，因为我们是民主国家，我们不可能禁止他们做这件事情，所以我们就。 每次都像那个空气盒子一样，就只能呃以一个打不过就加入的这个方式啊，就是呃但就是去问说，那好，那他们自己做到这个程度，那我们可以帮忙怎么样校准，可以怎么样确保说他们需要的开放资料，我们可以更进一步的更容易的释出。那到现在他们跟学艺署已经有一个很好的呃治理平台，就是会定期的开会，而且是民间来口的会。那我觉得这个对我们整个 Open Data 变成大家容易理解的，变成大家就是论事讨论的。 这个材料我觉得非常的有帮助哦。那因为呃他们都是 open source，就是全部的东西都是开放的，所以无法延续的专案并没有退场的问题。无法延续的专案就是放在那里，那等到下一个有需要使用这个专案的人来，那再把它带往另外一个不同的方向。那这个也是呃一个蛮新的想象，就是说呃所有的关于智慧财产权，以前呢一定要请个商标啊，请个专利啊什么之类，都都不都不是在这边适用，因为大家都是为了公益目的。 所以我在一开始，像我自己做蒙点做呃就教育部的词典的视觉化的时候也是一样，就是我不主张任何著作权，那所有的著作权都是本来教育部的，但是我帮忙教育部去整合的这些城市，我全部都抛弃掉所有著作权，就跟我签名档一样。那在这个情况下，任何人想要把它变成是嗯台语的，或者是客家话的，或者阿美族的，或随便什么的，他就不需要问过我，然后就可以很自由的去带上他们创作的。 的方向，所以没有退场的问题，反而是说 exit to community，就是它是出场的，这个出场是整个社区把它接下来，这样子来出场。的，希望回答到这个。